Я ничего не понимаю. Я что-то в ориентации потерял. В ориентации потерялся. Ой. тебя мой дамажила, блядь, я видел наш. Я думал, я за ней смотрю, вернее, с тобой смотрел, думаю, неужели на тебя хилить идет, на кахуяк. Я ничего не понимаю. Я что-то в ориентации потерял. В ориентации потерялся. Ой. Вот что он там делал? Еблан обыкновенный. Да как они надоели мне? Ну что это такое? Турелька там. Майонез! О! пердежом запахло. Предлагаю подождать людей. Э, э, типа, больно, <laughs> you know? Ну, мне это не мешало с зарю до конца игры, блядь, с тремя золотыми монетами бегать. Монетами, медалями. Нужно больше золота. Я хочу зоит. Ай, блядь. Group up, Ryan, come back, Ryan, come back, Ryan, come back, Ryan, come back, Ryan, come back, Ryan, come back. Yep, you're Papega. Лол, жрец сразу отъехал, лол. Жрец уйти что ли будет? Или что он будет? КЗ. Возможно. Уже не будет? Так. Что? English do you speak? Чё? Так, бабуль, так, нам надо с тобой что-то сделать, бабуль. Так, так, так, я на точке, живу пока что, это временно. А, точку уже взяли. Да, я вижу. Я Фух, я там чуть не сдох. А, боже, высунула все прямо здесь. Я убил этого мудака. Супер. It's my life, it's now or never. I am gonna live forever. I just wanna live my wild my life. It's my life. My heart is open highway. Я, я пердака спас, у него там хп на один пердеж был. На один пук. It's my life, it's now or never. I am gonna live forever. Блин, беги, Ира. Ой, пизда! Я застрял на стенке. Мне тут дают пизды, как в грелке. It's my life. It's not on never. I am gonna live forever. Я на точке, помогите. Yes. Е-е-е! Молодчина. Ей! Жнеца надо забрать, блин. Ой, там это, там это, там это, там это. Ну вы поняли, <laughs> блин, турелька. Но мне как хилеру очень потно. У меня куча критических бегает, и у меня 2к от хила за это время. Я могу посоветовать только одно. Хорошо сказал! черная жопа, что ты делаешь? Я не знаю, он любит, он любитель а -а -а, дел. Ебантяи! живите. Let's, let's make like a camp with working together, because now we got like all people were not working together and we died. uh, seems like so English is not uh, their language. Right. <laughs> You know? <laughs> it's my life, it's now or never. I am gonna live forever.